Kurwa, przejęli ten punkt. No po, mówię pomóż. No i dalej, zanim tam piechota dojdzie tutaj. Kurwa wiedziałem, że puści to gówno jebane śmierdzące. Ech. Dwie suki. Jadę po te kurwy, bo już mnie to wkurwia. Nie będą mi jeździć szmaty jebane. Wypierdalaj. Następna kurwa szmata. Do mnie, suko. No chodź kurwa. Teraz spierdalasz? Nie, nie mam neta jeszcze. Jeszcze nie mam neta. Znaczy, no, nie połączyło mnie. Nie Dalej mnie nie- kurwa. Dalej mnie nie połączyło. Połączyło mnie, dobra. Dziękuję. Smoknijcie mnie wszyscy w rów mariański. Mid, pilnuj mida. Bo tam się pato odkurwia, ja widzę. Łaj. 25 punktów mają. To jeszcze będą ostatnie podrygi za chwilę. Na lewo mogę się rzucić. Podjadę tam pancerem. No tak, bo ja nie mam tam żadnego czołgu. Piechotę masz? Masz, ale... No i są na lewej stronie. Widzę, bo wykrywa mi radar. Tu stoi gdzieś działo i... O, widzisz, biegają. Biegają, no biegają na punkt. Zarzucili smokiem. Kurwa, to będzie taka piękna wygrana. No, no tak. <laughs> Kurwa, to było dobre, ja pierdolę, ma... kurwa, znaczy, ja pierdolę.